crazy as fuck. nigga. He talking about a bitch, no. He talking about a bitch, no. on my music Gotta pull it out for everyone that's in the team It's okay back in the day, yes, the kind of struggle Still Texas, what the fuck is up right now? I mean that I'm certain as much as I got. This is not working, the world is me one way. Look in the mirror, see all whole different person for me. If you don't like me, I ignore you. Blowing this money, fuck being resourceful. I'm here for more like a force, like I just my bills is Said I'm playing you. Easy. You ain't late, you just don't beat you around. Please sit down. Stretch my trunk out. Droppers out here racing now. Hey, enough, I teach it now. It's a bracelet. Somebody when I never been I'm hot again, I'm drunk, I'm doing every shit I said I my I'm repeating shit She said she's a good girl, don't do this when she's celibate So just be careful, fuck me delicate Then I fuck her so damn good, so I fucking love I told her if I said it, and I'm the shit I found her at the club, in the kitty bar This double where ass full was a don't know how we are Since a boy she been a Yeah, she's ready to fuck us I nigga in the car Turn up! separate y'all from everybody dry as fuck who didn't come here to party all night long, so we're gonna do it like this here. Everybody that came here to motherfucking party, take a hand, look at it, and put it in the air and do this with it. Let's go. Hey! kind of pussy We fuck when we Ребят, как вы уже поняли по предыдущим видеозаписям, которые я вам только что показывал, а, я был на концерте Джей Зи и а, еще какой-то чувака, я уже не помню, как его зовут. <clears throat> Блин, это было нереально круто. Мы там были с 6 часов, сейчас 12, 6 часов было. И это просто нереально, очень шикарно, мне очень все понравилось. А, к сожалению, я разбил свою камеру. Как это произошло, я сидел а когда еще был разогрев, у меня камера в GoPro лежала в кармане. И я ее уронил, не заметил этого, и мне пацаны какие-то через какое-то время постучали, стучат по спине, говорят, твоя камера, да, ну на. Отдали мне камеру, я был в шоке, окей, радостный, положил ее в профиль. Вот, а потом уже, когда хотел снять видео, а здесь вот смотрю, вот камера моя. На моей камере такая херня общем, теперь вот эта мутная фигня, которую вы только что видели, она мне теперь, соответственно, на всех моих видео делает такое мутное пятно, пос, ну, примерно по такое, посреди экрана, которое, в принципе, все загораживает и очень портится. Ну, не знаю, я попробую, я узнаю, возможно, я, я надеюсь, что поменять можно эту камеру, ну, именно линзу, да, которая, вот, и это будет не так дорого, то нормально будет, потому что новую камеру покупать мне особо не хочу я, в принципе, если я уже буду покупать, то я буду покупать какую-то нормальную камеру, не GoPro, а какую-то зеркалку. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Сейчас вот заехали в этот, вот, покушаем. Не знаю, что за фигня. А, ну, Джек. Ну, короче, вы это все равно не знаете, без разницы. А, сейчас поем, буду отдыхать, завтра уже буду ехать в Хьюстон. Вот, и будет видно. Но он мне говорит, что ты можешь, в принципе, оставаться сколько хочешь. Говорит, живи, мне без разницы. Говорит, ну, во-первых, как-то некрасиво, я уже у него три дня. Ну, хотя он и сам попросил, чтобы я остался на день, чтобы на концерт с ним сходил. Но в любом случае, как бы, долго особо сидеть не хочу. Хотя мне и предлагают, что, типа, оставайся, как бы, возьмешь, типа, брейк от своего путешествия. Ну, не очень хочу я пока. Ну, посмотрим, в общем, ребят, спокойной ночи.